ҳамонаи мо дар ютуб тима офисиал душанбе боирӯзам ба дардат бо баномуд болои бита марам соз мешам ягару сука хаёли бита мераса рӯзе ки тизор меша ба яктори мун дил медарӣ дар вақте ки мегуфтӣ духтарам ё шусари махам чашмои сурх паштӣ ҳаррӯза пойдам рачи ноч маҷбур не пашилани хида тутер бо чиш маҷбурай бинтаю дори да кӯдак принсесаи тварам мавзун ди ушла кӯдаи чинамуди дардаки да дили мамон дак дохар шабедор сар чашмом мисли чарох фарини кам бахал нихуя даёт намия ёти мара утувар кишпа дием гиряя лия мая валишни быдым чам вора кадим пасад ним зиёд дайномут бесор ним зиёд мегад налад ты чихели ёдами ки ҷота накирифта кичка маша ба ёдат заёбта ки имшавам драличка ту дилам ро канда бурди ки чихемекина одама ма рафтори гандаи тира ху мекуфтам да ҳама тира дига кас пасладка дай ма гирифти қасита ты парвози баландаи фигр кин рӯзи пасита ма то азиям уим ғами ты да ма мавзунай ти мара дубора кин айти тимурай ма мавзунай ты даруни дил даи паразита дуруни хунам чӣ корои кардам наки натонистам кинам гумад ҳар бори гап занида да ёд рӯзҳои пешина ты хандаи баландори ҳама да дил трешина ма месӯзам то ози тибя на меня плевать ма бинам та мумкин мара ток зан зана ҳазор киловат ки ты бахшиди хитата у хотири гапиётат ки ман мегуфтам накираи каштамон тупота ты хидит хости рафти сӯзонди ма касофат ма ёд кунам бефойдаи дуре да байно масофат ту диламро канда бурдӣ медонам رفتی تو آسمان